Yng Nghymru, mae'n trefniadau hyfforddi o radd flaenaf, ac maen nhw'n sicrhau bod myddygon teulu dan hyfforddiant fel David yn mwynhau amser penodol ar gyfer dysgu ac yn cael cefnogaeth gorychwilio'r addysg yn ei bractis. Gyda chyfleoedd hyfforddi hyblyg ac emodau byw mwy fforddiadwy, mae David wedi cael popeth roedd yn chwilio amdano yma yng Nghymru. Gweithio mewn cymuned gyfeillgar ac ymlacio a rai o'r treithau gorau yn y byd. Yng Nghymru, rydyn ni'n cynnig mwy na dim ond gyrfa'n meddygon teulu. Rydyn ni'n cynnig ffordd o fyw iddyn nhw. A gyda hyn i gyd ar step yn eich drws, mae yma rhywbeth i bawb. Gallech ethau cael cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, yn union fel David.